شنو هذا؟ don't move stay still شو راح يسوي مثلا هنا؟ طيب يا تروح مي انضرب لا ولا هو طيب هاي جسيت الله يرحمه ها صاير هنا على مول هنا هسه يجينا واحد يركضنا شنو هالشي مع بيقع هاي بيكسل ميته شذي وين يجي واحد هذا؟ اه واحد صعد هنا Cioè, si è data ben una cosa. Che capo. شنو هذا؟ ها قاعد عضايل يا عظمي قصة الوعي قصة شخصية عليك يا عظمي انا قبل وقفوا يا عودي لا ولك لا Espadura dos <laughs> outros. Senhora. Não tá تسمع الصوت أه. من اخوك لا criminal criminal criminal criminal